albatta solatin noriya va solatin tunajinolar o'qishlik shariatimizda bor shariatimizda borki bu ulug'larni tajribasidan o'tgan narsa ho'p iloji bo'lsa tavsiya qilardik mana shu salotin tunajino bilan va solatin noriyani yodlab olinglar yodlab shuni o'qib yurish kerak o'zimizni tajribamizdan ham o'tgan bir holat bor bir inson murojaat bilan telefon qilib qoldiki xor aka labbay man yaqinda ishdan bo'shadim kattaroq hokimiyatdanman bir joydan bo'shagan ekanman pokiza ishlaganman poraxo'rlik qilmaganman lekin bitta ikkita endi rahbar odamni dushmani ko'p ekanda bitta ikkita shu dushmanlarim mani orqamdan ig'vo qilib haligi qalbaki hujjatlar qilib boshqa qilib xullas kalom mani orqamdan tushgan maqsadlari mana qamatishni deb qarang bu eshitdingda bu ibratli hayotiy voqeada mani qamatish dedi xullas mani maqsadlarim qamatish shunda dinda shariatda bir yo'li bormi shuni bir qaysidir surani o'qisa yoki qaysidir bir oyatni o'qisa yoki qaysidir bir zikrni o'qisa shu yomonlarni yomonlarni bir zararidan dushmanlarni zararidan fitnasidan saqlaydigan duo yoki bir zikr bormi deganlarda bir ulug' insonga maslahat qildik shunda u ulug' inson aytdilarki hop ming marta salotan tunajinoni o'qisin ming marta yoki bu manfaatda bu ulug'larni tajribasidan o'tgan narsa ming marta solatan tunajinoni o'qishlik kerak yoki to'rt marta solati noriyani o'qisin ikki tunajino ham solati noriya ham juda borsa to'rt qator yo besh qatorli salovatlaydi bu yerda turgan yoshlar aslida bo'lsangiz yarim soat uzoq bir soatda yodlab oladigan holat qiziqsiz internetga yozsangiz solatan tunajino yoki solatan noriya deb yozadigan bo'lsangiz arabchasi ham chiqadi arabchani bilmaydiganlarga o'zbekchasi ham chiqadi shuni yodlab oling va o'qib yuring qadamingizda o'qib yuring keyin haligi inson ming marta salovatdan to'lam jinoni o'qidi adashmasam to'rt ming to'rt yuz qirq to'rt marta solatda noriyani ham o'qidi o'quvdi keyin hmm, bir hech qancha vaqt o'tmadida boshqa bir marta xursandchilik bo'ldi bu insonni orqasidan shu ish qo'zg'agan odamlar demak o'z o'zidan tinchib qoladi xudo saqladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga salovat aytishlik ajdan balolardan saqlaydi yomonliklardan saqlaydi hasadgo'yni hasadidan panoh beradi bir joyda ishingiz bitmayotgan bo'lsa bitadi salovat aytsangiz qarzingiz bo'lsa mana qarzingiz bor bo'yningizda uzolmayapsiz yo'q uzib bo'lmayapti e, u o'yingizni u yoqqa uryapsiz nima yo'q natija yo'q bu yoqqa urayapsiz u bo'lyapti yo'q haligi tupikka kirib qolingan muammoni ichidasiz payg'ambar alayhissalotu vassalomga salovat ayting qo'lingizdan kelsa mana shu noriya bilan tunal jinoni o'qish kerak ana keyin xudo sizga kutmagan eshiklarni ochadi keyin kasal bo'lib tuzalmayotgan odam ham salovatni aytaversin to'xtatmay qalbida g'am anduh bo'lib hech bir e, nima deydi qalbi yorishib bir yorug'likka chiqarmayotgan odam ham ko'p salovat aytish kerak chunki mana tunab jinoni ham solatda noriyani ham ma'nosini qarasangiz hammasida maqsadlarga ey ollohim shu salovatimiz orqali biz maqsadlarimizga yetkazgin degan ma'no borda mana bu tugunlarni yechgin qiyinchiliklarni o'zing aritgin muammolarimizni aritgin degan ma'no bor tunab jinoda ham noriyada ham shuning uchun ikki o'zini ham yodlab olinglar bunga ixlos qo'yish durust bu bor narsa shariatimizda bor narsa va ulug'lar tajribasidan o'tgan narsa o'tgan narsa buni aytib o'qib yurish kerak jinoni ham noriyani ham xudo xohlasa yaxshi bo'ladi mo'min inson doim shunaqangi zikr bilan yurish kerak o'zi asli mo'min inson bevazifa bezikr yurmaydi uydan chiqib ketyaptimi demak bitta zikrni aytishib ketadi ishxonasiga yetib bordimi o'ttiz yil aytadi moshinaga o'tiryaptim moshinaga o'tirishda ham zikr bor ovqatlanyaptimi ovqatni ham zikri bor kech payt yotishmi yotishdan oldin ham zikr bor telba teskari yotaverib musulmon odamni hayoti hech qachon telba teskari bo'lmaydi har bir qadamida ollohni zikri va har bir deylik hayotini jabhasida bitta zikr bor mo'min musulmon xuddi o'shanga o'xshab buni o'rganish kerak bilish kerak hamma shu yerda o'tirgan azizlar yodlab olinglar buni qishda vaqt vaqti yaxshi hozir ertaga bahordan yana ishlarimiz ko'payib ketadi yerlarimizda ish nima bo'lib ketadi qaynab ketib qoladi mana hozir qishda tun uzoq shomdan keyin o'sha u uxlaydigan mahalgacha qancha vaqt bor yodlab olinglar mana shu ichlaringizda ko'pchilik hali hanuz qunut duosini bilmaydi yaxshi namozxonni ham bunday ushlab turib to'xta qunut duosini bilasanmi desangiz necha qo'lni yodlab olaman deydi bir yil oldin ham necha qo'l oldi ko'pchiligimiz qunut duosini hali bilmaymiz yoki o'qib yuraveradi topib olgani ha desa o'sha e, qunut duosini o'rniga uch marta astag'firulloh deb tursa ham bo'laverar ekan u bir kun yo yarim kunga xolos mana bugundan namozni boshladi yoki bugundan demak o'sha namoz vojib bo'ldi unga mana bugun xuton o'qish kerak xutonni vitr vojibini bugun o'qish kerak endi qunutni yodlab olsa yodlagungacha ertaga yodlab bo'ladi qunutni qunut duosini mayli buguncha o'sha o'rniga astag'firulloh al deb aytib tursin buguncha bir kunga xolos u ertagacha yodlab olsin bugundan namoz vojib bo'ldim ertaga demak o'sha xuton namozini vitr vojibiga o'qisin qunutni degan to'rt qatorli narsa asli dildo'si yodlab olamiz juda ko'pchiligimiz hali mana janoza namozini bilamiz janoza duolarini bilamiz janozani ham e, demak o'sha balog'atgan e, demak mayyit o'lgan odam balog'atga yetgan bo'lsa boshqacha duosi bor balog'atga yetmay ya'ni yosh bola vafot etsa unga boshqacha duosi bor bularni ozgina mana u internetga yozsa ham chiqadi janoza duosi deb yozing chiqadi hammasi bor yoki kitobini topib shu qish kunlarida g'animat bilib buni o'rganib o'rganib yodlab olish kerak janozaga boryapmiz imom ollohu akbar desa ollohu akbar deyapmiz salom bersa salom beryapmiz lekin o'zimiz to'xtab birinchi takbirdan keyin nimani o'qiydi ikkinchi takbir to'rt takbir a janoza bilamiz to'rtta takbir aytiladi birinchi takbirdan keyin nimani o'qiydi subhan nima sanoni o'qiydi subhanakallohumma va bihamdika ikkinchi takbirdan keyin allohimma solli va allohimma barik salovatlar o'qiydi tahiyotdan keyin o'qiymiz namozni uchinchi takbirdan keyin janoza duosi to'rtinchi takbirdan keyinoq salom beriladi ko'pchilik boradi janozaga mahallada ayta bu janoza bo'lib qolsa boryapmiz qatnashyapmiz jumaga o'shancha odam kelmasa lekin janozaga undan ham ko'p odam keladi lekin janozaga borgandan keyin duosini ham bilish kerak qanaqa qilishni bilish kerak edi uni uning uchun hozirda mana o'rganib o'rganib mana shu hozirgi damlarda g'animat bilib yodlaydigonni yodlab va mana bu savolda kelgan tunal tunajinoni ham yodlab olish kerak shuni yodlab olinglar o'qib yurish kerak u yaxshi o'qib yurilsa